Yeah, yeah, yeah. Man ir nedabūs, ja jūs trimdā, es esmu brīvais prāts, es esmu pavisam brīvs, es soļu jūs priekšā pakaļ, es esmu tas, kurš visu var, es zinu zemi no kosmosā. das ist der Stürmer, dass man именем мы празднуем. Будущее, спасибо, Дилок! Это так!